per, estar, per acompanyar-nos a l'acte d'inauguració d'aquest 26è Saló del Llibre Infantil i Juvenil. En aquesta edició, com hem pogut veure, l'espai que ocupa el saló és més espaiós gràcies a les obres de remodelació de l'equipament. Això ha permès que el volum de material exposat s'hagi incrementat notablement. Cal dir, per exemple, que el Saló acollirà més de 3.000 títols i crec que és important destacar que aquest Saló és l'únic d'aquestes característiques que es celebra als països catalans, amb la presència d'una quinzena de 600 editorials i el més gran de l'estat espanyol pel que fa a volum de llibres que s'hi exposen. una cita que aglutina els millors escriptors i il·lustradors de literatura infantil i juvenil de tot Catalunya per a ser en contacte amb els seus lectors. looks like he was parlant d'una cita que casualment està sent visitada, està sent visitada per milers de nens i nenes, acompanyats dels seus professors durant la setmana i dels seus pares i mares i famílies el cap de setmana. aquestes dates o abans del Nadal a tota, a tota Espanya i a molts països. encara eh, haurien de, de llegir més. Soc optimista, crec que, que la lectura està canviant, que hi ha molt portàtils, els eh, e-readers, eh, internet, hi ha moltes coses que per tant doncs, hi ha molts models de lectura diferents al, al de sempre, al tradicional del llibre, del llibre il·lustrat per a nens, però sí que tot i així crec que la lectura també ha donat